Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a stârni. În Dex deci este a provoca sau a face să se urnească dintr-un singur loc. Uh, cineva ieri uh, spunea, uh, hai să stârnim frumosul din noi și să nu mai stârnim urâtul. Și atunci am avut așa un flash că dacă aș împărți simplist viața mea în două, o mare parte din viața mea am stârnit în celălalt urâtul și am stârnit și în mine, tot așa. Uh, și cealaltă parte mi-am propus să văd altfel realitatea, cea urâtă, cea de toate zilele, cea de la televizor, cea explicată de ceilalți că e numai urâtă și am văzut-o foarte, foarte frumos, mi-am impus să o văd frumos, m-am mințit cu frumosul și nu cu urâtul. Și uh, pentru că și cu urâtul și cu frumosul, dacă e Poate ne mințim sau poate nu ne mințim cu niciuna, nu știu. Ehm, dar ehm, îmi propun ehm, în continuare la cursul de improvizație să-ți stârnesc curiozitatea, să te urnesc din locul în care ești și într-un fel foarte pozitiv și frumos. Ce zici, vii? La cursul meu? Ceau!